tips membangun channel YouTube. Sebagai YouTuber pemula tentunya kita berharap channel kita berkembang. Subscribe yang meningkat maupun viewer yang tinggi adalah impian semua YouTuber. Bila channel YouTube kita ingin berkembang salah satu cara yang paling efektif selain menerapkan SEO yang baik adalah dengan membangun komunitas. Yaitu dengan cara berkunjung ke channel YouTube lain untuk menonton videonya. Setelah selesai menonton pada video tersebut barulah memberikan apresiasi berupa komentar yang membangun, like serta subscribe. Dengan demikian bila hal tersebut dilakukan secara rutin dan tidak berlebihan lambat laun subscribe dan view kita juga akan meningkat. Yang perlu diingat dalam menjalankan hal tersebut adalah jangan pernah meminta subscribe balik maupun meminta untuk dikunjungi balik apalagi sampai memaksa dengan meninggalkan link pada kolom komentar. Dan yang terpenting lagi adalah menyalakan notifikasi. Karena dengan menyalakan notifikasi, bila channel yang Anda subscribe mengunggah video baru, disitulah sebenarnya komunitas Anda terbangun. Dengan begitu secara terus-menerus dilakukan dan berkelanjutan satu sama lain akan terjalin komunikasi yang baik. Selalu bersikap baik terhadap siapapun dan hilangkan prasangka buruk, dengan begitu secara perlahan channel Anda tanpa disadari akan berkembang menjadi lebih baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Salam sukses. Lain waktu kita jumpa lagi.